जो कि आपको होम स्क्रीन का वॉलपेपर भी आपको ब्लर इफेक्ट के साथ मिल जाता है यहाँ पर आपको टाइम टाइम स्टाइल और यहाँ पर आपको date style completely new design का मिल जाता है आइकन पैक भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है और हर एक आइकन में आपको जो एनिमेशन करता हुआ मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल का टोटल एप्लीकेशन में आपको जो एक एनिमेशन मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देती है तो बात कर लेते हैं इसकी डायलर पैड की जो डायलर पैड आप देखते डायलर पैड भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है और यहाँ पे आप स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि आपको network icon battery icon and VoLTE icon completely new design का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनेबल डिसेबल जो मल्टी कलर में मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो चलिए इसी के साथ इसके सेटिंग के इंटरफेस पे चलते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी मिनिमिस्टिक लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव लुक प्रोवाइड कर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 मिल जाता है इस थीम में आपको जो डार्क मोड सपोर्टेड नहीं मिलता है तो आप इसको विदाउट डार्क मोड में यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा अब बात करें इसकी लॉक स्क्रीन लॉक स्क्रीन आप देख सकते लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया ये लिक्विड वाली चार्जिंग एनिमेशन आपको इसमें मिल जाती है और यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट साइड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लॉक स्क्रीन चेंज करने का